proposta d'Airbnb és, eh, segons entén el govern, una presa de pèl. Una vegada més, Airbnb s'equivoca. A Barcelona la legalitat és clara, no es pot publicitar cap pis turístic per part de les plataformes sense que tinguin el seu corresponent número d'inscripció, el seu RTC, i per tant el que Airbnb ha de fer com han fet i s'han anat avinguent totes i cada una de les diverses plataformes, és eliminar de les seves plataformes aquells pisos, aquells habitatges d'ús turístic que no tinguin aquest número de registre. Barcelona hem dit que serem contundents per no permetre els pisos turístics il·legals i, per tant, qualsevol pas que doni Airbnb ha de ser en aquesta línia.